Thank you. Yau. Deixa eu pisar. En base a Let's não value to Vietnam sample and não your nature, man. Vietnam sample. Let's proceed. Let's proceed. Let's proceed. Let's proceed. Hello. Hello. Let's proceed. Look, man. Let's proceed. Let's proceed. Our submissions and the affidavit that we the affidavits that we filed in support of the application. So the court has granted 25th of May 2021 as the date we shall come back to see and receive the ruling. okubonekerako awabaddewo amanya agasomeddwa agalaga nti gabadde ga bantu balina kwebiri abaana emabegako abazadde babadde olw'obungi bwabasibe bali asatu mu bataano nga bwogamba nti oleete abajulizi buli omu babiri babiri oba basatu osibwa mu bantu nga kikumi ekyabadde ekigenda okutukaluubiriza ate ne kooti obudde bweba etuwa buba mutono nnyo kye twakoze kwe kutegeeragana ne kooti tuleete abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina kyaunity platform babeeyimirire bonna asatu mu abataano so tubadde n'abantu munaana naye munaana bakkirizaako bataano okuyingira honorable mathias nkuuga uh, honorable alinze okulayira singa biba biteredde nyanzi fred setamu netuba ne joel senyonyi onarebo netuba ne david lewis secretary general ne waiswa mufumbiro babakulembeze abatakirizibwa kuyingira onebo zake onebo flavia nabagabe nebanabeko aisha kawanga nekooti eganda abataano betulese bajja kuba bamala okusinzira ku oludde oluwaabi kyenu n'abaluganda neshasha musagala ekyo ekiwulidde kati nange mpa ku mawulire bamukwatiddewa bamukwatiddeona wenyini wakimanyi nti denisiteyomu ku bantu ababadde betwazze nabo era yomu ku baadde balina ebbaluwa ezigenda okweyimirirwa okweyimirira abantu bano sondoze bamukwatidde sibaddeewo tubagenda kutandika kutandisa okumanya butya bwekigenda okutambula ne shasha musagala naye bamukutte ate nga mukyala bamukutte babadde baami bamukutte bubi nnyo e, ekyomukisa omubi nti eno kooti yeewa omulimu gw'abantu aba bulijjo kirabika gwetasobola olwensonga nti fe abantu ba bulijjo ne mu mateeka kooti zaffe ziba za lukale ziba za bulijjo so n'abantu baba bangi ab'eŋŋanda ab'emikwano naye ate boona enkola yaabwe abantu abaagala batono nnyo ate nga baba babekebejja nnyo sondoza kwe kuvaako obusambatuko obwo n'okuba ngaabantu bakwatibwa kati oba ozze mu kooti kutaasa bantu ate nga ovaayo nga boogeza okujayo tebavuddeeyo ate nga bolina okweyimira abalala beeyongeddeko so tulina kuba nga tukinoonyerezaako tulabe ensonga ki ebakwasiza nga butya bwe tuyinza okubaa abazadde ah, bamubiru oba abeŋŋanda bamubiru babadde bamanyi nabo balina kooti olunaku yes mu binu y'omu ku bantu abaabadde balina okuleetebwa ekyomukisa omubimu kyalina nti ye tali ku fayiro y'abanasatu mwabataano ate tali kitalya olwali mu kadukulu ka polisi aka militare emakinge ne batannaba kutuukiriza kulaba kutuuka kumulaba naye nga baali batutegeeza nti era agenda kujja mu kooti naye nga kibadde era kikyuseemu kubanga ffe olunaku lwetuba ne tumanyi olulungi nga enaku z'omwezi nga 17 omwezi guno gwokutaano sobwe atabadde ku cosilist tusubira nti agenda kujja nga 17 era kyekukoowa asikoola mutasa mukono nga 17 tubeerewo tusubira nti bajja kwabamuleetakekanso ah, guno si gwe mulundi ogusoose nga tujja ku kooti wano ne batujjuliza olwoni olowooza abazadde naddala ab'abaana abo abusibe nga batuuke okwekyawa nze njaba kubiriza balemeku ekyawakati olwensonga nti eno struggle mm, eno struggle nga bwe tubadde tuze tutyogera ne bali abaateebwa ekumi n'abasatu nabeera twamala kujja ne batuzaayo ne batuza bwe tuti so nze ensuubira naye tebakkiriza abeeyimirira ne bagenda ku likoda ne mm, bakkiriza ne batuwuliriza ekisigala kiwayi kyabali okubanga baamikola nsuubira nti tulina essuubi baleme kukwamu maanyi kati soke tukiwa omukisa nga 25 tukakasa tutya nti kooti eya 25 enetula okusinzira ku kino kyetumanyi nti kooti ezitatuula lwagoa ekyo ekibuuzo ansa yange eringa eyiyo nange nga bwonaba nange nsuubira nti ejja kutuula olwensonga nti ebatuwadde olunaku awadde oli surite tebakukkiriza kwogera ku musango guli mu kooti tukimanyi naye abaana be bakwata bagwa mu sekitayo ngaowa nationality platform abazadde abazadde naddala abajja nga ku kooti ne babazaayo ne babadingisa ne babadingisa ye message embadde njagala owe abantu abaliku awonjagala okutangaza era okugamba bamaama baffe ne batata baffe ne bakadde baffe kubanga kino tekiri ku bazadde baffe bokka abaaba bali mukomera nenkakasanamu abali wano n'abalala bazadde baffe emirundi abiri ku buli kikumi baba mukweraliikiriza olw'obuvunaanyizibwa ng'omugigi bwe twalaba nti wali bwetagisa okujja eggwanga lino muki kuwande kakati tuli mu gavumenti ya musibira mugwa omusibira mugwa okuvaako buli kakodyo kakola kaba kakujja ku mulamwa ekisooka ayinza okukooya kati nga wano ffe twatandika okujja okubeeyimirira mwenna mumanyi okuva mu januwali tujja wano okweyimirira abasibe babeeyimirira nako ne bakola ki ne babatanga kooti ebatadde kooti ya gye balina okuwolezaamu omusango gwe bavunaanibwa abazadde njagala mumanyi nti teguliiyo era teriiyo nsi waddeyo kooti ya guti kyesobola kera ku makya negubasalira kyova olaba kati bawanvuya kubanga gavumenti ne gyenoyoweri kaguta musebere ekibakozesa eh, kino bali mu kugezaako okulaba ng'abasiba bali mu komera boogeragenya nabo babaweeyo ku ssente babagulirire naye abasibe bakoze eki baganye abasibe beeremye kubanga ensonga gye beeremeddeko bagimanyi nti si ya muntu omu kubaamu na busente bagimanyi nti si nsonga omuntu gw'osiba emyezi eno osobola musasula sente meka naye ng'omusibidde ku mazima so gavumenti bino byonna byeri mukola eri mu kituuza ekyokulaba nti fe abakulembeze b'ekibiina twekkiriranya ku mazima ge tuyimiriddeko tugambe nti olwabannaffe tetukyayimiridde ku nsonga zino naye ebyo erimu byapa tuyimiridde ku nsonga zetwayimirira kukuba n'abasibe fe batukutira kimu kubeera ku mazima kyoba olaba tukyavaayo okubeera nabo kubanga tebayinza kukkiriza musango gwe bataakola abamu bakube abamu balaawe abamu bali paralyzed byetwogera si firimu byebiriwo kubanga nze mbadde mu kooti naye bakugamba mu bulumi bwe bayitamu tetubalyangamu olukwe kati ffenga abekirina tuyimiridde kwaga amazima getwayimirirako naye ate kino kikulu banaso kimanya tugoberera amateeka era tukyagoberera amateeka kubanga tuli bayigirize tuli babugumye ate tuli bateeketeeke naye mumanye napoleon yagamba nti los aput there to be broken nti amateeka gakolebwa okumenyebwa singa gaba nga tegasaanidde era tegatambudde mukisamwe gakolaki wegatambulira tuyinza okuba tukyajja wano buli lunaku nga twegayiriramu abalina amaanyi n'obuyinza okukuwa abasibe abaffe naye kyembakakasa kiri kimu tolunaku lujja kukya nga lutuusi ngate mu abalina abasibe mwe mwegayirira tulina abasibe naye nga byakyuka kubanga mulina abasibe abasuka nemu enkumi ebiri zetwogera abasuka nemu asatu mu abataano betwogerako wano naye waliyo n'enkumi n'enkumi n'enkumi eziri ejinja eziri eggulu eziri emasaka eziri ekyotera ezibuli obuliwamu effujjo eritukolebwako ng'omujiji guno ng'abantu abalonda omukulembeze omupya nga twayita mu prosesi ey'amateeka eri constitution kubanga bino bye twakola biri constitution ti buli myaka etaano wanaabangawo okulonda buli myaka etaano banaabangawo okwesimba kuwa pulezidenti bwe muba mukyateekateeka emisoso bwegityo kwatwandisira mwatugamba nti buli myaka etaano wanaabangawo abantu abakwata emundu ne bajjako gavumenti eriko tetwandibadde bawumba tutoba basiru ate kusaba kalulu twasaba akalulu kubanga tekali constitutional tekali mu mateeka tetwasaba mundu nemundu zebakyajinga abantu abo olwaleero mbadde mu kooti basonyiye omusirikale basonyiye omusirikale olw'okuva mu magye naye ng'ogwo balina musiba emyaka nga amakumi ameka naye bamusonyiye busonyiyi naye bakyajinga nombyanidi bamutadde emyezi ena olwokubanga yeya nominati nga kyagulanyi robert sentamu bakute dani magic olwokubanga yeyanyiga amapesa gafulumyanga enyumba za sentamu bakute edi mutwe olwokubanga yatambulanga ne sentamu bakute bakute tawa olwokubanga abeera ne bobi wine bakute atireewo bakute lukumani mwana muto mukubi wa bifaananyi wa kamera ne fotographa neba mukyajinga okuba ne magazini gyatabangako naye bakute nsubuka muhammad heis just a blogger a graduate from makerere naye obuswavu bwe balina nti leero bakute tebabalabikidde nga ba bulijjo kuba buli omuba omubuuza abaana be bakute bayivu badiguri badiploma balina bazadde baabwe balina abaana baabwe n'abamu bakulembeze balondebwa naye olwokuba tuli mu gavumenti y'omusibira muggwa bannayuganda kino njagala mukimanye omukulembeze yayimbye katengo ekitulemeseza mu mbeera eno yonna without fear of favor ke katengo we must be together nga tetulina katengo tusalewo olwaleero tunulira abantu abali wano bebo betulaba buli lunaku buli lunaku mwe abafu abali eka abali ku masimu mulijjadde okwegatta ku mugendo eno fase gyetutandise gyetuyise phase t of removing the dictator tegenda kubeera mu bintu byakubeera waka it is every body kikukakatako okumanya kubanga eggwanga liri mu buwanga eggwanga nga bwe muliraba emisolo gijja kugwe munansi obulyake bujja kugwe munansi obujjanjabi obukyamu bujja kugwe munansi owa pikipiki bakujjako pikipiki yo ya miliyoni nya n'ekitundu bwe togitunulira nga piki tunulira miliyoni nya n'ekitundu gavumenti wekwata piki enkumi taano ebeetutte biliyoni aga ebeetutte biliyoni ameka kakati kuŋŋamba ota nti mu ikonomi gye tulina bwete ennafu mugamba muli bayivu you can remove 50 biliyoni capital mu human resource y'abantu notugamba mutomanyi lwaki abantu obwavu bubaluma oba musiruwa nabaki naye ebyo tetugenda ffe wetubyogera bifuuka bigambo birungi naye birina kugenda nga bifuuka ebikolwa nga akatengo akalimu ffe bannayuganda akatengo akalimu ffe bannayuganda nga katuweddemu kuba tulina okwegatta ngaabantu tumamuleko gavumenti yomusibira mugwa jeno yoweri kaguta museveni wasalamu alaikumomulabi omulungi owa bobidaihatutulengako kuwako kwabo abantu ababadde mukukomera batuwe ekifaananyi ekibadde mu kooti onarebayo mukuba omukubayingiddemu abafunye omukusoyingira mukooti ababaddewo embeera bamagye baze nebisitoni naye ngaamanya ge basoma ali abazadde si ebazadde sekuteriyetyeyawaayo abazadde abasinga bakozesa transport mungi nnyo nnyo nnyo okujja wano era baze emirundi mingi abubaka ah, ki bwe baweereza okusinzira ku buzanyo bwe babazanya ekisooka bantu baffe ah, ah, abasibe mikwano gyaffe abakyali mu nkomyo balabise nga bakyali bagumu hmm. newankubadde nga tubadde n'obukakafu nti abasinga balwadde bakubibwa batulukunyizibwa betaaga obujanjabi obwenkizo koti tugigambye naye nga bo nga bo bakyali solidi era banwevu so nkumya abazadde nti batabani bammwe bakyali bagumu bakimanyi tebalina musango wabula bino byabufuzi n'okulwana okutereeza eggwanga lyabwe kyekibayisa abazibe emisango newankubadde nga tebalina musango fetuli balooya tumanye amateeka ga uganda omusango baguza batya era ani abazizza omusango bano tebanazza musango era tutegeezeza kooti nti okweyimirirwa kwabwe si feva wabula eba rit oba dembe lyabwe eriri mu ssemateeka ery'okweyimirirwa era olwaliro tuzeemu okusaba buto n'okuwaayo ababenyumirirwa kibi era tukivumirira kooti yonna webeetudde eba public oba open court omuntu yenna ekooti yaddemu okuteekawo enkola ensunsula intamu zobwekiriyalinga prosecuty purposes gamba nti nga covid nti munaabe mu ngalo oteekako masiki naye ate teyina ali okusalugaana bibiri byanjawulo uh, security check situation checks no kuwa uh, permission bi ate bide bikola chi bya ukana permission yo kwa attendinga any public court amateka ke gajigaba ti court webe tudde omuntu etaka yo lawyer we olaba olaba lawyer we sina chindi no wo lugano bo mutira go yesiga ne wo bogeze ku police okuwa statement eteka ligamba fili siba wo wo lugano go yesiga boto ina access ku lawyer so yes, teri era tosobola chi imagine nga kati waliyo omuzadde ayinza okulya nga mutabani we bamutwala mu kooti ate nga naye amagye n'asigala waka ng'atudde tubumirira enkola ekuba netulugunya abantu wano ku cheke point teriiyo ekyo kikolebwa wabweru w'amateeka era tujja kiwakanya mu bigambo ne mateeka ne mu kooti tukyogedde kuba ekimu ku kivuddemu nti n'abazze okweyimirira abamu balemesebwa okuba nga bakolaki nga bayingira abalala ne bakereesebwa newankubadde nga nemunda tubaddeyo n'abakulembeze abamala okuyimirira okweyimirira abantu baffe tumaze okusaba okweyimirirwa kooti oludda olwabi ne lusaba nti lwagala lwanukule kooti netwongereo paka wiiki ejja tujja kukomawo kubanga tukkiriza mu nkola ey'amateeka ate era tukakasa nti fe okusaba kwetukola nti beeyimirirwe kwekuli mu mateeka awamu nekyo twagakwogerako n'okusaba nebiri ebisango bigobebwe muki bugobebwa gwenange mula uganda awulira kubagamba nti oli yabbye nga tewali kyeyabbye oyo aba teyabbye kati bano baziza musango ki okuwerekera kandidaeti eyensimba okuba pulezidenti nebabakwata naye nga bamuwerekedde nga bebatiimu ye omu nga naye muyambiwe tewaba musango gwonnaffe bwe twakisomyeko mu mateeka nebinera bibagenda bongerako ofcourse tewali bujulizi hmm. so tumanyi bino ebisango byonna tujja bivunuka naye mu nkola ey'amateeka bwebakuteeka mu kaguli tetusobola okukola ekyamba mukusaba kweyimirirwa oba oli awo n'okusaba emisango egyo gigobebwe kati bannauganda n'abantu baffe abali eyo fetukola ekiri mu mateeka si lwakuba titukkanya n'emisango silwakuba ntukanya n'okubulana kwabantu baffe naye webateebwa mu kooti yonna tukola ekiri mu mateeka ekisoboka okusaba beeyimirirwe ekyokubiri era kooti tugitegeezezza nti baategeeza dda nti bagenda kozesa abantu bano tebanatandika naye tumanyi tebajja era kutandika kuba tebalina muki bujulizi so okujjako okusiba abantu baffe n'okuba nti beetaaga obujjanjabwe tewaliwo kyebalina ku bbo kisobola basingisa misango gino tulina ensuubi nti kooti ejawuliriza okusaba kwaffe newankubadde tunyolwa okuba nti kyesobodde kimala olunaku lwaleero naye abazadde b'abantu ba mikwano gyaffe mwenna tubagumya nti ffe ngaekibiina abakulembeze bonna babaddewo naffe nga baloya tubaddewo olutalo tululwanye munda eyo ate tululwanyidde eddala era tulina essuubi nti kulwokubirwa wiiki ejjalo batuwadde ndoza bakubiri hmm. tujasobola okufuna okweyimirirwa kw'abantu baffe eryo essuubi tuliina kubanga tewabaddeewo nsonga ndala gye bayinza tukuleeta ate bali okujjako okwebulankanya nti abalina okubaddiramu e- e- e- ezimu tebaliiwo tubongereyo naye nkotukitegeezezza nti kulwokubiri tujengeze kolaki kutw abantu baffe kubanga okusaba okweyimirirwa kiri mu semateeka bano basibiddwa ebbanga ddene mu mateeka ate semateeka wafaagamba omuntu yenna wadde bakuvunana musango kikaaki oba toyina muzzi wa musango kuba guba tegunakusinga era olina okusaba owoze ngaova waka tumaze okusaba tumaze okuwaayo obujulizi obulaga nti abamu balina obukosefukosefu mubulamu bwabwe tuwaddeyo ababeeyimirira tulina bubeezi ssuubi nti kaseera buseera ebiro ebiddugavu tebisobola kuwangala luberera mubeere nessuubi ate mubeere bavumu naye bonna mikolo gyaffe abali munda bakyali banwevu bakyali bavumu ate bakyali ditamini bakimanyi nti tebalina musango bakimanyi nti bano bakaligiddwa lwakuyimirirawo kutaasa demokurasiya w'eggwanga lino bakimanyi nti bakaligiddwa kulwanyira gwe munnayuganda ali eyo naffe abali wano kati ffe balooya tetulina katengo n'abali abasibe tebalina katengo n'abafamire tebalina katengo mwena bannayuganda temuba na katengo maaso tubenga tugusa olulimi luno bino bera birinaibazo nale nti temuba na katengo tubeerenga fena tuli banwevu lazima olutalo nga luwedde fena tujja kwambala engule bali balibwanga abazira kubanga tebalina musango naye bali mukaguli olw'okuyimirirawo ku lw'eggwanga lyabwe bagubya bannansi ffe tukkiriza mu nfuga ey'amateeka tukkiriza mu nfuga yonna ey'amateeka era kyetwebulugunya wano kuba nti abantu baffe bakwatibwa ate ne bamibwa eddembe lyabwe eriri mu mateeka weero mubateebereza mubavunaanye naye mubaleke beeyimirirwe ate mubaleke beewozeeko eryo ddembe lyabwe lyaki lyabwebange era nekkotujja kwongera okugisaba ebate awatali kakwakkulizo mwe bannayuganda lazima ffe tusinzidde akuna mukyezo tewali katengo tusinzidde tugenda kulwanyisa amateeka aline mu palamenti ku lwokusatu abekyaddondo ngenda kulayira njagala okunywezaho nebo kyagulanyi purezidenti waffe byatuuseeko n'okutwala mu maaso olutabaalo eitha tunaakomawo n'omunyago oba tufiira mu lutalo people power omulabi omulungi abo be bamu kuwabadde mu kooti nga baganda baffe bawozesebwa nze nga nzeswabula kubendabyeko baganda bange abasinga mbo bungi balamu si balamu bali mbulumi bwamaanyi nnyo nga sherif ne map media boko bali bubi nnyo ah, kyensoba bagamba baganda baffe bali strong ekyo kyo kibalabyemu bali strong banamawulire banaffe bebakwata mutalya musa mulimira mm, kusa ne ne ricardo nabo bali strong so guys twongere gye basabira ku lwokubiri ate babeere nga batebwa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sisobola ba wano nga sikunye ku kusubscribinga youtube channel eya bobby dihard genda ku youtube channel yaffe onyige bobby dihard yuge obeere nga ate otusubscribinga basebo ne banyabo thank you so much assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mubeere bulungi mweraba